今日はフランス語の難しい発音を区別するためのビデオです。それでは早速始めましょう。まずはよく間違っている発音は R と L ですね。例えば R と L の違いは聞き取りましたかまずは R なんですけれども、もうビデオをアップしましたので、ぜひぜひみんな見てみてください。R の場合は、やっぱりその <laughs> こすりな音がしますね。で、るの場合はね、L を発音するときに、下はこんなふうになります。L。だから、るっていううになります。るとるですね。R の場合は結構強い音ですね。で、L の場合は結構優しい音ですね。L、L、R、R。 から、やっぱり違うですね。だからみんなは聞き取れるかどうかを確認するために練習をしましょう。5つの言葉を言うんですけれども、コメントの中でそういう言葉は R とか L と始まってるかを教えてください。例えば、1は r u と言ったら、あ、やっぱり r と始まってると思ったら、コメントで 1r を書いてみてください。はい、それでは始めましょう。1は、r e n は、リベ b e l 3は、リ。i 4は、リ。i 5は、レオパ p はい、じゃあ書いて書いて書いて書いて。で、僕はみんなのコメントを読んでから 添削します次は「べ」と「べ」の違いですね「べ」の場合は「べ」を言う前に喉が窮屈になりません「べ」で「べ」の場合はすぐに発音しますね「べ」喉は窮屈しなくても「べ」言いますねすぐに「べ」だから「ぼん」と「ぽん」は違いを聞き取りましたか じゃあ練習しましょう F と L と同じように今5つの言葉を言いますね1はバト2はパロン3はブラン4はプラン5はピぜひぜひコメントの中で教えてください最後まで見てくれてありがとうございますそれでは、あ、ビエント